はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回は、飛ばないヒート空手バージョンということで、一緒に10分間エクササイズをしましょう。いきます。前蹴りからいきます。膝を高く上げて、足を前に出して、弾いて返します。 当てる位置は同じ真ん中です足がまっすぐ出る感じではないです真ん中を狙って体を動かして蹴ったら返します太ももを高く上げてね膝を伸ばしてすぐ曲げるっていう感じですきついメニューではないので頑張っていきましょう休憩の15分はプッシュアップです ッシュアップですきつい方は膝をついてください横蹴りです相手の膝をめがけて蹴ります蹴ったらすぐ戻します蹴ったら足の裏を内ももにつける感じです の高さを狙って蹴ります膝を伸ばしたらすぐに返します徐々にね息が上がってきますね細かく言うと親指が立てときますはいプッシュアップいきましょう 前金蹴りです前蹴りよりは低い位置です相手の金敵を狙って足の甲で弾きます膝を少し上げたら同じ金敵の位置を狙って無知で弾く感じです 取っていきますプッシュアップきつい方は休憩してください今度は後ろ筋蹴りです同じ位置をめがけてかかとで蹴り上げます 背後から掴んできた男性の金敵を狙ってかかとでカチンと上げますしゃってきます え今度は中腰で中段突きです相手のみぞおちを狙って当たるときに手首を返します手首を返すことによって当たるときに力がパンと入ります初めからグーを強く握っちゃうとパンチが遅くなります パンチが当たるまでは軽く握って当たる瞬間に手首と一緒にグーを握ります中腰です低くですはい、しちゃって のが上段突きです相手の顎をめがけてパンチしますはい体は低くですパンチしてない手はしっかり引きます 後ろにいる人に肘をぶつけるぐらいの感じで引きますはい、プッシュアッ です水落ちよりも下の方を狙ってですねしっかり引きます 結構体がね温かくなってきましたねはいプシャップいきますここが鍵付きです相手の脇腹をですね 人差し指の拳でぶつけますしっかり体を回しながら全然太鼓みたいにですね体を回した反動で手が回ってきます人差し指の拳をめがけてですね溝をつなげます打ってない方の手は顔面カバーです をカバーして相手の顎をめがけて裏手顎打ちです当たる瞬間に手首を弾く感じです顎をめがけて打ちますパンチが終わった顎に戻します シャープですはい最後は立前です中腰ですね低くつま先まっすぐ向けて全身柱を抱きかかえる感じでキープです 球を戻していきましょう精神を安定させていきます お疲れ様でした最後のエクササイズの最後ですね立前をすることで心の乱れいろんな欲望そういったものがねリセットされてすっきりします最後までできた方よかったらコメントお待ちしておりますお疲れ様でしたチャンネル登録そしてグッドボタンコメントシェアよかったらよろしくお願いしますお疲れでした